ummadda soomaaliyeed ee dhibaataysan ee joogta gobolkan banaadir ma ahan saddexdan caruurta ah oo keliya aada iyo aad ayay u badan yihiin maamulka gobolka banaadir na kuma filna baahidooda wax ka qabashadiisa ummadda soomaaliyeed oo aan talooyinka iyo tusaalaha siinayno waxaan ka codsanaynaa inay ilnaxariis leh ku fiiriyaan dadka soomaaliyeed ee walaalahooda ah ee qaba baahiyaha gaarka ah iyo kuwa duruufaha ay la soo gudboonaadeen intaba dadka ilaahay wax siiyey dadka ilaahay aqoonta siiyey dadka galaangalka u leh inay la xiriiraan cid kasta oo bulshadeenna tabaalaysan wax tari karta inay u danqadaan oo gaarsiiyaan ayaan halkan uga soo jeedinaynaa codsigaa kadib caruurtan yarirka ah waa caruur baaya gaara qaba dhibaataysan dan yar ah waa uga mahad celinayaa mas-uuliyiinta na soo gaarsiisay madu mar walbana nagala shaqaynayay sidii aan gacan uga geysan lahayn eh, caruurtan maamulka gobolka banaadir wuxuu ka caawiyey helitaanka fiisaha helitaanka tikitka iyo tabaruc yar oo loogu talagalay inay dhakhtarka la tagaan waayo meesha ay u socdaan waa dalka turkiga dhakhaatiirtuna waa lacag eh, aan yarayn eh, marka ummadda soomaaliyeed ee ku nool dalka turkiga waxaan rabaa halkaa inaan codsi iyo baaq uga soo jeediyo eh, inta annagu aan ku saacidnay kuma filna carruurtan qofkii luqadda ka saacidi kara qofkii ka saacidi karaa <clears throat> halkii ay degi lahaayeen qofkii ka saacidi karaa dhakhtarka gacan dhinac walba ah ayay u baahan yihiin eh, inay u kacaan oo dadkooda ay waxtaraan ayaan ka codsanaynaa meel kasta oo ay turkiga ka joogaan dabcan marka ay halkaan ka baxaan waxay tegi doonaan istanbul halkaasoo aan rajaynayo inay noqon doonto meesha dhakhtarka looga raadinayo bulshada soomaaliyeed ee jooga talka dalka turkiga ama ha ahaadeen kuwa jooga istanbul ama magaalooyinka kale kuwa jooga ha ahaadeeni waxaan ka codsanayaa inay gacan ka geystaan gacan kasta oo ay oo ay u baahan karaan bulshada soomaaliyeed ee ku nool dalka gudihiisa haddii ay yihiin kuwa ku nool gobollada iyo haddii ay yihiin kuwa ku nool magaaladan caasimadda ah iyo gobolka banaadirba waxaan ka dalbaynaa aan ka codsanaynaa inay dadkeennan liita aan awoodi karin dhakhtarka noloshooda aan awoodi karin inay ayagana saaciidaadooda gacanka geystaan waxaa lagu jiraa xilli adag oo colaado ay jiraan oo abaaro ay jiraan oo cudurada ay jiraan waa xilliga qofka dhibaataysan ugu habboon in wax la taro ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuuna leeyahay tacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alidmi waalcudwaan oo macnaheedu tahay samafal iyo cabsida ilaahay isku kaalmaysta ee dembi iyo cadowtinimo ha isku kaalmaysanina sidaas ayuu allah subxaanah wa tacaala uuna leeyahay irxamuu man fi lard yarxamukum man fi samaana wuxuu ahaa xadiiskii qofka dhulka jooga ee u baahan gargaarka u gargaar si samada lagaaga gargaaro samada si lagaaga gargaaro ummaddeena soomaaliyeed dhibaatooyin badan oo kala gedisan ayay soo mareen welina ay wajahayaan ilaahi subxaana wa tacaala keliya ayaa naga dulqaadi kara ilaahay subxaana wa tacaalaa wuxuu nooga dulqaadayaa marka aan la nimaado niyad wanaagsan oo aan u gargaarno kuweenna tabaalaysan sida allah subxaana wa tacaala ugu leeyahay qur-aankiisa in allaha laa yuqayiru maa biqowm xataa yuqayiruu maa bianfusihim walaalayaal waxaan isu dardaarmaynaa cabsida allah waxaan isu dardaarmaynaa inaan dadkeenna tabaalaysan aan gargaarno caruurtan eh, yaryar iyo waalidiinta la socdana allah u fududeeyo safarkooda caafimaad taam ah ayagoo qaba oo mahadiyey gacanta laga geystay daaweyntoodana dalkooda allaha ku soo celiya ayagoo nabad qaba